いやいつ来てもいいなボーな広場だいや今日は土曜日だから人がいっぱいいるなあ見えてきた見えてきた四大河の噴水だ今は午後の1時 やっぱり歴史があるなローマにはいろんな広場があるけれどもまあこの無謀な広間も有名だよねここに見えるのは四大河の噴水と言われてあの有名な建築家ジャン・ロレンツォ・ベルニーニの作品なんだよねムーア人が顔を隠してこの なんだっけな坊ちゃんは毎回覚えるんだけど毎回忘れちゃうっていうねなんかいろいろこう言われがあってね、えー、この彫刻が作られたっていうんだよねうわいいなこんな形でまた見ることができたからねありがとうありがとう <laughs> いや もうやめてくれよ日本語でねあの日本語の片言で語りかけてくるやつこれはねもう要注意なんですよねもうこっちはせっかく撮ってるのに長友中田何がインテルグランだよちょっとねこれはねなんかミサンが売ろうとしたんだよねほんと1個1000人もすっからよそう 俺のおじさんがねなんかね見事に引っかかってたっていうねあの伝説のミサンガだからねこれは <laughs> アフリカなわけねえだろな危ねえなイタリア人ならミサンガ売りがいたぜこうね結構詐欺が気をつけてるえー、気を取り直して。終わったんだ あれ昔ここで食ったんだよ俺ジェラート屋さんがあったどうしてシャッターが閉まってるそうか店が移転したのかな、うん、まあ、ここは一等地だからシャッターなんてもったいないと思うんだけど土地代はどれぐらいなんだろうないや冬だけどジェラート食べて。 なんかね食べたくなっちゃうんだねあこれちゃんとしたね分かりやすい、えー、表示の料金体系というこバニラねバニラとココでしたびっくりした <laughs> Hai capito, eh? Grazie. Ah, ah, bravo. Grazie. Thank you very much. Bella, tu fai foto insieme a me. このおじさんがね渡す時にソフトクリームをぐぐるって回してねなんかトルコでは見たことあるんだけどまさかイタリアで、そのおなじみの技を見れると思わなかったねびっくりしちゃって。何あそうこれのカメラね結構いろいろ聞かれるんですけど。 そう、あの自動で回ります。And、uh, this mode is、uh, あのいろんなモードがあってね、これね、画像固定モードとかいろいろねできる。あれ、おじいさん頭つるぴかじゃないの。あのワイルドスピードっていう映画に出てませんでした？なんか結構悪役でこう出てくるみたいな感じね、本当に。 見事なケツアゴでねなんだっジェイソン・ステイサムさんかなこの人は。あのー、毎回ねこのカメラの機材を聞かれるんだけどそうこの日のためにねちょっとあらゆるものを組み合わせて メーカーを聞かれるんだけどさちょっとオリジナルのパーツもあるからなんて言ったらいいんだろうね、まあ、そうそうみんなねこうねやってくれるっていう結構都心部の人はね機械に興味を示すんだよね田舎の方に行っても結構聞かれるんだけど いやあのこのスタッフの方見てたら申し訳ないんだけどもあの本家本元の「世界ふれあい街歩き」ねいつも見てるんだけど最近俺の方が揺れてないんじゃないかなってねちょっとね思ってきちゃってるよねあすいません生意気なこと言いましてえーとどこに行こっかなローマっつってもね いろいろ入るとこがあるんだけど全部入れば金かかるんだよね一個一個がね12ユーロとかするねあの三反次郎城とかあの何どうしたのああありがちなあの銅像のパフォーマーの人だねこれねパントマイムみたいなだけどあのあんまり都心部に来るとみんながねこうお金をあげちゃうから動動くんだよお金をあげると動くみたいな感じなんだけど 止まってる方が見たいよね <laughs> 逆に出たよ女の子のかっこいい、うん、そうこのねこれ結構稼げると思うよね1回100円ぐらい入れてさ1日100人は入れるでしょ ちょうど隣のねあのおばさんの弾き語りを聞きながらあ冬で寒いけど心地がいいなナボーナ広場っていつも人との出会いがあるんだよねいやあれ10年前だったかな少女たちに囲まれた時はねもうおじさんは喜びましたよその時は。えー、何をえ っかげて撮んの写真をしょうがねえなもうやるかなんかね足地ではねいにしえの彫像みたいな形でねこういたいたんだよね街中にもあれはねもう風景にマッチしてた <laughs> あこの人意外に背が小さいんだ あ何俺も俺もだなんだ優しいじゃねえかよそういう優しさやめてよ映り込んじゃうじゃん俺がああ打たれちゃったみたいなねあのお気づきの通り私ワイシャツでございますねなんでワイシャツかってなんかね歩いてると熱くなっちゃうんだよねそうあの場違いかなって思われる方いるんだけどね歩きすぎてねかなりね運動になってます そうなんです服装どうしますかなんてね質問来る時あるんだけどいやあの体型によるとしかね言いようがないよねそう私もねあのイタリアでね結構料理食べたんだけどなんかね感動が薄れてきたのはねおそらく美味しいものを結構食べてるそれでねなんかこう舌が肥えちゃったんだよねあお前体だけじゃなくて舌も肥えちゃったんじゃないかなってねもう言われちゃうよねこれね いや超えるのはね、はい、何そういうの体と <laughs> ねあの頭だけねやりましょうあワイシャツの人いる必ず太っているというねシュッとしてえなあこれね馬車ね一回挑戦してみたい気がするんだけどね、 あの馬に乗れるわけじゃないんだよね馬車の車に乗れるわけだからね馬に乗りたいあの次回こうニュージーランドとか行った時はねもうぜひ馬にこうすなんうのスマで乗りたいよねなんかあるんだよねこうネイキッドとか言ってね、あのー、お裸で馬に乗るっていうそういうクラブがあるみたいでいやこれいいぞみたいな女性の方はちょっとこうねまずいなと思うけど。 さてと多忙な広場を抜けて次はどこに行くかなそうかバチカンのねあそこを見てみたいよねあのー、バチカンのクーポラに登ってあの一直線に伸びたねこのローマの通りをねこう見るよしそこにしよう結構ねいろんなスポットが近近場にこう集まってるからあの歩くとすぐね有名スポットに出ちゃうみたいな それにしても冬だっていうのは人が多いなこれやっぱり街の雰囲気ってね観光客がいるバージョンといないバージョンでちょっと違うんだよね受ける印象があのトスカナ地方とかの山間部に行くとね人がやっぱ現地の人とかしかいなくてああなんか街に紛れ込んだって感じするのにあのローマってねいろんな世界の人が来るからテーマパークみたいな感じ ディズニーとかユニバーサル・スタジオとかねなんかそんな感じなんだよねあのアトラクションがあってそこに行くみたいなそんな気持ちになっちゃったね今回はうん来るたび来るたびに表情が変わって全然飽きねえなしかしこの一帯をトラステベレというこれは嘘なんだよトラステベレじゃなかったのここはねあの次ね次の朝寄ります三角形のトラス もうドヤ顔でね、えー、これもあの世界フライ街歩きの、ね、情報でねあのうろ覚えで覚えたことをただ言いたくて言ったっていうね、あの全然違う結構ありますあの私の動画でねそういう知ったかぶりなねで結構ねあの詳しい人がねあの注意してくれてありがとうございます、ね、タイの時なんて結構ね適当に言っちゃったからね それはワットプラケオじゃないですかなんですね、えー、えー、何どうしたの今度はえ飲み物屋さんに行く何あすぐそんなどうせ残すんだよもう大体残して俺が余り物をね飲むっていう寒い時にスムージー飲むのあのすみませんあの持ち帰りで やりたいんです大丈夫ですか持ち帰りもあるみたいあのねこのスタッフがねポンコツでねこれはもうねもう遠くから見ることにした本当どんな注文ができるのかと思ってねあのー、英語もイタリア語も喋れない人がね注文できるのかと思ったら、ね、意外になんかねできてるんだよねそんでびっくりしたのが あのベローナの時おばあさんに道を聞いてんだよね日本語で意味わかんないでしょ <laughs> いや日本語じゃなかったな何語だったんだろうあれは果たしてそれなりに教えてくれたっていうねだから毎回思うんだけど大丈夫大丈夫なんかスムージーの量飛び込んじゃうって話なんでしょうねきっとね 微妙だった味微妙な味でしたあれかあれ目の前に見えてきたカスイドラサンタンジェロああ有名だねサンタンジェロ城ですよここはねあの映画でも有名 あのローマの休日でも見るしちょっと待ってよちょっと待ってよお兄さんいやおいやいやいやお前なんでそのそのくだりになるんだよドラギストっていうのはハッカーじゃねえあの経済学者になっちゃうし危ねえ <laughs> いるのよねあの旗のねあの印を見た瞬間あこいつらだと思って。 んだけ麻薬の大が解禁あのあの旗を見ただけでそうあのここのサンタンジェロ橋とサンタンジェロ城は、えー、あれですよあれですよとどれですよって感じだけどね天使と悪魔でも出てきたんだよねあのダン・ブラウンさん原作で、あのー、トム・クルーズじゃなくてトム・ハンクスのねあの主演の謎解きの ローマの歴史を舞台にしたあのねミステリー映画ねもうかっこいいんだよこれねでさこっからさ向こうに行ってさあれだなあれいや本当はねなんかよく話しかけられるまた先輩方はねここのアすーコ行ってさいい絵を撮るんだけど中央 <laughs> が通れないのよ人が多くて もしねあの先導する人がいてこうね道をかき分けてくれるっていうのは話は別なんだけどいややっぱり人多いね真ん中はこうなんいやこの白い雲と両方にいる天使が人混みの中から「こんにちは」っていううんあの 人が多くてねなんかこう感動するシーンに、ね、作り込めないよね今回はねねえもういいまあそういう感じだねまあああいいな天使うんこの一体一体のね彫像の表情もね捉えたいなと思うんだけどもうその辺はねマニアックになっちゃって、ね、もう大体の雰囲気でそう実はこのサンタンズル城の中 秘密の場所があるんだよねそうバチカンがねもう一望できるすごいスポットでビアガーデンが広がってるって、まあ、それは2015年版でご覧ください 俺もうちょっと思ったことあるんだけど橋の数ローマって意外に少ないんだよねだから必ずね、まあ、行き着く場所がねここに一歩出るっていうね感じなんだよねまああと2本ぐらいの上流にもあるんだけどみんなここを通るそして微妙に道が狭いっていうねほら川とサンタンジロ城の花がね全部の橋にこうやって 醸造を作ればいいと思うんだけどやっぱりそこはねここだけ特別にしてんのかなやいつもより多めに喋っちゃうよ本当にローマ結構いいとこあるからなんだあまあいろいろ露店もね出てんだよねおそらく無許可じゃないかな6ユーロぐらいかなっか ミュージシャンもいてよしバチカンに、あれバチカに行くまでいろんなねものがあるからねやめろよお前何乗ってっちゃうんだぞそれって。いいとこっちゃう。 あいい歌が始まったんで懐かしいな流れてると映画みたいになっちゃうんでね BGM にね素晴らしい風景周りもね急にカップルが多くなってくるねしょうがねキスしてやるからジューッと嫌そうですね つまでも眺めていたいな本当にいろんなことがあるけどもここに来るとなんかもっとね、世界を守っていこうっていう気になるんだよね タ映えしようと思ったんだけど全然映えねえんだよね <laughs> よし